السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فيكم في قناة في ام تايم اليوم راح نلعب مع صديقتي لما هذه اللعبة صراحة ما أعرف لها كثير بس بنحاول نلعب يعني, يعني هذه المرة الثالثة ألعبها فاليوم بنحاول أفوز عليها خلونا نبدأ كم باقي من الوقت يلا إن شاء الله أكون القاتل يعني اللي ما يعرفها هي تكون واحد منكم قاتل وواحد منكم الثاني يندس المهم اللعبة فيها توتر كثير فلازم نركز زين زين يعني التركيز خلوه ليفل بليور لا ما في تلليار خلاص المهم لازم يكون التركيز عالي تركزون وين انتوا رايحين هل فيه اوكي هنا مكان نندس فيه يا لما تحداك تلقاني تحداك قدام المتابعين انك تلقاني يا لما ما راح تلقاني هو معي مسدس كش عليا حظي حلو بس أني هبلة يا يا فزت عليها طبعا هي لازم تعطيني هدية أمزح إذا تقدر تعطيني فزت عليها فزت عليها فزت عليها خلي أرقص الطيف تعطيني هدية تضحك <laughs> علي طيب اللي مو فاهم ايش السالفة لما فازت علي بس ما صور لقطة يوم لما فازت علي فسوري هذا ال game الفاصل يعني إذا فزت فزت خسرت خسرت إذا فزت تعطيني هدية وإذا فازت أنا أعطيها صراحة ما عندي أي فكرة إيش بعطيها لو فازت اما معايا ولا شيء يا مسدس يلا يا لما تعالي وينك يلا يا لما تعالي اطلع اطلع انا فايزة ايش بخليها تعطيني اللي عنده اوكي اهلا <laughs> اخ آه، احسن يا برقص زي ما شفتوا كما رأت أعينكم يعني أنا ما كذبت ولا قلت والله ما فزت هنا غيرنا الخطة وخلينا اللي يعني يفوز خمس مرات هو الفائز طيب غيرنا الخطة اللي توصل خمس نقاط أنا الحين اثنين وواحد لما وين لما لما تعالي يلا تعالي اتحداك تفوزين علي يا لما لما اوه ماي جاد لما انت فايزة هذه المرحلة يا ليتني اقابلها من ورا شكلها شافتني لا ما شفتيني لا ما الو لا ما شفتيني <laughs> هذا اساس بترد علي يما لما شوف هذا اثر اقدام لما my god. الحين ثلاثة اوكي انا زي ما كتبت لابس عشان اوكي باقي لي نقطتين وافوز عليها يا الله فله طبعا لا يعني ما عليكم من الاصوات يعني فطور زي كذا آه... يا ايش اللي معي يا رب مسدس يا رب يا رب لما لما وين اوه ماي جاد والله طلعت المفروض ما اكتبها كذا بالإنجليزي أحسن دقيقة <laughs> تقول ما شاء الله والله اللعبة آه، حلوة عجبتني عجبتني عشان بس فزت اوكي الحين أم... باقي لي نقطة وأفوز والله لو إيش دقيقة سكين غير أفوز وتشوفي تقول إن لو جتها سكين راح تفوز شوفوا السكين حلوة بس حلو إنها تتبع الخطوات عارفين بس صغيرة والله ما okay جتني سكين شكل لما بمهرب السكين وصلت شفتوا لا معانا دقيقة دقيقة فزت على لما عصبت يا اخي يلا هي المفروض انها ماهرة بس ما هي مهر مني بعدين آه. آه. آه ما قلت آه والله أنها خلاص المفروض بعطيها يلا نوافق Oh, isn't that cute?